ayo tiro onse ni jau namone ari ya pa maskaina masa re tinye thu ti chenyu na ari re maskonga masa masa re tinye thu ti to phano ju se re nye thu ti de karetina khóa mắc cứ này khám mê rầy na mà sa hi xin đi chứ tí na mẹ này mắc cây na này tí khai đi đâu sẽ ta mà sa khơi này khai bùa tí na à đi ya pa mắc cây na mà sa hi xin đi chứ mà sa này bế Ahi na me ari ya ariya pamahkena baro hiera ramasa. Masa ahera chenyia ariya pamahkena ra nyetu tira. hi na masa jebui hiera ra. ra Masara kiri kirire mahkonga masa. Aje dohkai hina hina jenyano jeduri roseta nyano jeduna kamasaka. Jere nyano juari nata masakra nyano je tiri na nata maksa buece kene jutia katina. Ari yapa mahkaina jere baros karirore mahsierara. Ahi ajere maksa hi chenyia tina nyana maksa kene. Tina re tera rache jere ti kamera re buiri buiri mani abo. Mi tina re buiri baro nya buiri mani anasane ni mahsierara tina. Jere nye tutiriro jepuku kene nye tutira kwamake totua paina tine rari re nyoi. joanyoi. tina ne tire je joa tina ne nya buiri mane abua. Kwamake tua mene je joa nyoane ni baro je re je pukke kene nye tira tina. Anye tutia kwamak re ti huari tui doi puta toni huari roseta joa re tina. Osa ni huatia. tina re je nyana jo era pachenta je re nye thu ti re tina ni hoa tia doi puta khwama kan ja re ti khwa ri thui je baro pe masana jo ado tiro je pukku mena hiriro masana je baro ka tiro espiritu santo tira tira posto kanta ya uriro hira ahiro tiro taro je hia tiare ya uro ka masana masana je puede ka chen puta masaka da chori pe je mena ahiro kure आहे ना मसा कं जे ही अत्यारे जाऊ नका पायनाने नी जाऊरे हेसु आणि तुसु साने ओसे नी जाऊ ना मोने पारो जे बुयारे जे खने मसा खोयरा ते खेते रे आरे रे ही फेत्यारे जाऊई मसाने हुदियो मसा माने बुया बुसे प मसा सादुआचे सादुति से मसाने जे जैना मसा हिरे बुइरे आही आपा ते प मसाने वहा kuamaskan kamara yuan aniha ni toto akat paina. Ye puskure ye kure tina masierara. A masiera masare nyana yua katina. Ahila masare nyano ti yua chinyuna. Ti onse yua to panota Jesu yautu sure sane. Ni maskuna ka masa. Masa ani maskuti kitire. Bepure arire yauma tainiha masane. Ni yaure Jesús. Anitusiyo s e n i j l a unamone Jesús. Wa'mano pure mesamene hiku a r i d e mesane j a u e r a i